Во рамките на програмата Еразмус, професорката Бинур Хаджи Моглу од Турција ќе одржи неколку предавања на Универзитетот Гоцеделче во Штип. Професор доктор Хаджи Моглу е дел од генерацијата Еразмус плюс професори кои оваа година одреден период ќе поминат на Универзитетот во Штип. I am working in at Giresun University Мојата академска кариера е детска и предучилишна едукација и сакам да ги истражувам овие теми. Контактирав со вашата Erasmus канцеларија и тие ми веа од голема помош, па така го избрав овој универзитет. Знам дека имате соработка со градинките. ке предавам во наредните неколку дена и ке ги посетам овие градинки. Мојата специјалност е предучилишна едукација на деца. Работам и со деца со специјални потреби. Ми се допаѓаат градинките кои ги видов досега. Ми се допаѓа пристапот на вработените во овој универзитет. Знам дека има многу турски студенти и дека универзитетот е подготвен да прими многу турски студенти. Ова ми е прва посета на Македонски универзитет. Професорката од Турција доаѓа од Универзитетот Гиресун и овде ќе биде до крајот на оваа седмица. На угада, годинава ќе дојдат околу 40 професори од Европа, како дел од програмата за размена на академски кадар Еразмус.